آخ آخ شرمندم خفه شو بابا آبرومونو بردی پهلوان پنبه انتقام منو بگیر دستتو بنداز بینم با دیگه نبینمت دوباره یه ایرانی دیگه اینا از رو نمیرن بیا جلو ببینم Sen hüzneyimiz bozuk var. Ertiki peşmalıya guril. Ededin isi. Bedi.